बद्ध जाट लोचनप्रभुद्धशेषलेखशेखर प्रकूलधूलिरोरणी विगुसरां जाने दाम श्रीचिराय बंदु चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्जल धनञ्जयस्पुलिङ्गफालवीतपञ्चसायकं नमन् निलिङ्गनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंवदेशिरोजडालमास्तु नः भगद्भगद्गजलद्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके राधरेन्द्र नन्दिनी कुजाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रवा नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर सुरभूनिशीतिनीतमः प्रबन्धपन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्यसुधुर कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धर